Amina, Amina, eh, eh, وكا وكا eh, eh, سامنا من سلاك ويكو أنا وأمريكا أو eh, eh, وكا eh, eh, سامنا من سلاك ويكو أنا وأمريكا أما ما eh, eh, وكا وكا eh, eh, سامنا من سلاك ويكو أنا وأمريكا حب السما